anak culun Michi. Wih, kita tahu, kita semua tuh ngandang jalan kita Jangannya kasar sama kita Apa sih salah kita sama kalian? Eh, kalian nggak bisa jalan yang bener ya? Benerin aja jalannya Kalau salah kalian apa? Salah kalian tuh ngandang jalan kami tuh nggak fuck. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kami tadi perwakilan anggota Paskibra 4 ingin mencari adik kelas yang berminat mengikuti ekstra Paskibra. Uh, eh, kami di sini ini banyak event. Contohnya yang terdekat ini ada event uh, upacara untuk 17 Agustus. Jadi adik sekalian yang mau ikut ekstra ekstra Paskibra? Terima kasih untuk waktunya dari sekalian. Uh, untuk info selanjutnya akan bertahu selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang adik-adik sekalian. Kami dari perwakilan anggota Paskibra 4 ingin mencari adik kelas yang berniat mengikuti Ekstra Paskibra. Uh, eh, ekstra kami ini memiliki banyak event, dek. Uh, contohnya event yang terdekat ini upacara untuk 17 Agustus. Dari adik sekalian ada yang mau ikut nggak? tangan kalian naik, terus kenapa turun? Kami masih ragu, Kak. Uh, iya, Kak. Saya juga masih ragu, Kak. Iya, Kak. Kami masih bingung, juga. Ya nggak apa-apa, ikut aja. Fisik saya juga masih jelek, Kak. Saya pakai kacamata loh, Kak. Emang kalau pakai kacamata bisa masuk basket ya? Saya merasa lebih pendek, Kak. Nggak apa kok, Dek. Kayak saya bilang tadi, masalah fisik tuh masih bisa dibentuk. Terus yang masalah pendek sama yang pakai kacamata tuh nggak nggak perlu ditakutin karena di basket itu bukan cuma dilihat dari fisiknya, bisa dilihat dari niat semangat dan kebersamaannya jadi gimana eh, jadi ikut Iya dah Iya dah kak kami jadi ikut Terima kasih atas antusias kalian. Uh, untuk info selanjutnya akan kami hubungi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Itu pasukan depan saya, Tampak matikan kampus dan kunci pimpin, pimpinan Senali. Siap, gerak! Mencang kanan, gerak! Tiga, gerak! Oke, sekarang akan, akan, akan menjelaskan materi langkah tiga maju yang akan diperagakan oleh Gumira, Tugas sekarang saya. Untuk perhatian, istirahat tempat, gerak, untuk Biar saya membeli. Siap, gerak, langkah, tegak, maju, jalan. Posisi tangan harus sejajar. Balik kanan, langkah, tegap, maju, jalan. setelah tadi diperkenalkan nama kakaknya, ada yang kalian masih bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan? Itu sih kak. Uh, gini ya, kalau kamu dalam posisi istirahat di tempat, cara menjawabnya itu begini. Siap, bukan instruksi. Bisa? Ya, Ngerti? Ya. ya, ya Coba. Ya. Siap kak, uh, saya mau nanya itu tadi kan kakak jelasin untuk tangannya yang ke depan tapi tangan ke belakangnya itu gimana kak boleh nggak sampai sini gitu gini ya dia gitu apa gimana Jadi kak saya mau saya mau nanya kakinya tuh uh, segimana ngangkatnya apa boleh segini apa sedikit gitu kak nah tadi kalau untuk posisi tangan posisi tangan yang ke depan itu sejajar gini sejajar jangan terlalu over jangan terlalu ke bawah kalau untuk tangan yang ke belakang posisinya ke belakang begini tapi jangan terlalu over jangan juga terlalu pendek harus begini ya usahakan sekitar 45 derajat dari badan kalau untuk masalah kaki kamu naikkan segini juga jangan terlalu tinggi jangan terlalu rendah supaya nanti kakinya tuh posisinya segini kemudian kamu turunkan suara tangan itu Ya, udah bang, siap sudah dengan fokus ya Langkah, sigap, maju. Jalan. Letakkan posisi tangan yang benar. Weh, benerin dong langkahnya. Apa sih? Aku lo udah benar. Eh, benerin ayunan Yunan tangan. Ngapain kayak ngatur-atur? Iya, iya jalan lah benerin aja gitu. Abi, cut, gerak. Dek, kenapa sih kalian tadi itu nggak bisa pompa, Dek? Dia salah, Kak. Dia nggak mau lurus mas saya. Eh, aku lo udah lurus. Ini dia yang belum lurus nih. Main aku dia orang dia yang salah. Aku lagi cik, Len. Ini udah panku nih, nggak bener dah. Jalan nggak bener. Udah dah, aku dah salah. Dek, kalian tuh di sini harusnya bisa jaga kekompakan. Kalian tuh di sini satu kesatuan kebersamaan. Jangan ada yang baru nggak kompak satu kalian semua ikut nggak kompak tetap jaga kekompakan karena di sini satu keluarga satu satu bersamaan ingat ya jaga kekompakan kalian jangan saling ada yang nyalahin ngerti ngerti ya. siap gerak tanpa perhatianmu ber jalan Eh, pas kalian balik kanan bubar itu ingat bilangnya pas di Braka aja ya jadi kayak gini contohnya pas di Braka ya ya ngerti? ngerti deh ya, ya, ya kak saya ulang ya tanpa perkawinan umum bubar jalan pas di Braka jaya ya. iya aku minta maaf yang tadi ya kalau aku salah tapi benernya Ki kok yang salah? Nah, aku tahu kok Ki juga salah sebenarnya. Ya aku maafin ya. Ki kan gitu lagi dah ya orang dia salah juga kan cuma cocok ya salah kan udah aku dah. sekarang minta maaf ya soalnya aku udah banyak salah sama kalian ya ya aku tahu kok kita lo tahu semua kilo emang selalu salah Ya udah dai jangan saling ngalahin kita tuh harus jaga kekompakan dong kita tuh keluarga di sini ya like eh, hitam Baik, untuk angkatan 34 Perkenalkan, nama saya Widi sebagai Ketua Paskibra Angkatan 20 SMA Negeri Pasar. Di sini tentunya saya mengajak kalian untuk ikut organisasi Paskibra. Kenapa? Karena di Paskibra, selain yang kalian diajarkan namanya baris-baris, kalian juga akan diajarkan yang namanya kebersamaan, kedisiplinan, kemampuan memimpin dan dipimpin, dan lain sebagainya. Saya jamin, jika kalian ikut organisasi Paskibra, kalian tidak akan menyesal untuk kedepannya, karena di Paskibra kami memiliki banyak program kerja yang menarik untuk kalian. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Paskibra Jaya! Paskibra 4 Jaya!